Satu, dua, tiga. Assalamualaikum ketemu lagi lur bersama. Agus-Agus Vlog Jowo Kediri. Dulur-dulur teman-teman, orang lain, dimanapun berada. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur. Dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain. Amin amin, ya robbal, alamin. Oke lur, video kali ini, saya lagi nonton Joget Tari DJ Karnaval Budaya, Pesanggaran Banyuwangi. Acara ini memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang ke-77. Acaranya sangat meriah banget lur. Oke lur, selamat menonton. How can I be what you wanted to be? You're frozen. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Tonton terus video ini sampai habis lur. Sebentar lagi acaranya sudah selesai lur. Dulur-dulur yang lagi nonton acara ini, kalau mau pulang jangan lupa HP dompet kontak sepeda motor juga anaknya. Jangan sampai hilang ya. Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya yang pada pulang. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Amin. Dulur-dulur semuanya, saya mau pamit. Maaf ya lur. Kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton. Juga bicaranya agak kaku. Masalahnya saya pakai bahasa Google. Jadi mohon maaf ya lur. Mudah-mudahan isi dalam video ini. Dulur-dulur merasa terhibur. Ya udah kalau gitu. Saya pamitan dulu. Assalamualaikum lur. Dadah lur.